Hai Assalamualaikum Bertemu kembali tutorial bersama Abel Roy uh, Hari ini Abel Roy nak Ajar ataupun nak kongsi dengan anda semua uh, Bagaimana berbuat proses um, Audio Untuk animasi Wakyoh Samad dan Said uh, Kalau nak tahu Jangan ke mana-mana Jom Okey, sebelum kita teruskan tutorial macam mana nak nak buat audio rakaman buat sama saya itu, Abra nak um, kongsi sikit uh, equipment yang Abra pakai um, untuk rakaman tu. Uh, jadi Abra tak pakai uh, yang studio punya equipment lah. Uh, sebab wayang sama saya ni kita nak cepat. Jadi Abra hanya pakai mic HyperX saja. Ha, mic yang mana anda tengok di depan Abroad ni Okey, dia memadai lah untuk kita buat uh, audio animasi tu Seperti yang anda dengar ha. Baca lah ya sepatu dua kata Untuk kena sama tu Baca lah ya Aku tak boleh nak baca mak Apa pula Aku tak bawa spek Aku tu semua Sudah kerja lah Sudah kerja lah Dan aku tu Atu bosan weh Atu So um, Software yang berpakai Untuk buat uh, Pemotongan Ataupun pemilihan uh, Berpakai Soundforce uh, Soundforce uh, Bagi aku Soundforce tu uh, Simple uh, Dan uh, Mudah ha, untuk kita buat potong-potong tu ha, kita nak ambil yang perlu yang tak perlu Okey, di depan nombor ini adalah uh, aplikasi Soundforge uh, dan kalau kita tengok ada gelombang ni adalah um, uh, audio audio yang telah kita buat rakaman dan yang telah berulai uh, mix uh, supaya mengikut storyboard yang telah berbuat lah so kita dengar dulu Padu, saya siapa duk tiga, tiga hari tak mati oh tu tak atuk aja kau lalu lu kamu ah tu atuk atuk eh okey um untuk kita cut audio ni dan kita masukkan kepada flash Abra syurkan um, kita drag ataupun kita ambil uh, kurang daripada 50 second ya yeah? uh, pilih kurang daripada 50 second kenapa 50 second bila kita import dalam flash uh, bila kita buat animasi dia tidak terlalu panjang dan dia tidak akan jadi berat lah uh, jadi abang pilih 50 second kita pilih uh, yang mana tidak ada dia berhenti ya uh, dialog dia tu dia berhenti kita ambil uh, tempat di mana dia berhenti dialog tu jangan jangan jangan drag pada gelombang yang kita nampak di sini kan. Oh, lah juga. Ha, jangan jangan usik yang audio yang sedang sedang berjalan apa sedang di uh, yang dia bercakap tu. So kita ambil yang dia oh, nyakit. Ha, diam di tengah-tengah ni. Okey. Maknanya 35. Okey dah. Memadai. 30 ataupun 35 tu memadai lah. Ha. Okey, so kita drag audio dia kita ambil situ okey pastikan betul-betul dekat dia apa uh, dia di tengah-tengah audio tempat dia berhenti tu okey okey guna kaedah yang abang telah ajar dulu control C copy lah control C ni copy kemudian uh, pergi kepada file kita new Ha, ni uh, sample rate dia 44100 uh, 16 bit to stereo ok ok bila kita ok dia akan keluar file baru so di sini kita control V control V ha. so dia akan ambil yang telah kita select yang 36 second uh, second tadi padu okay. saya so ini adalah uh, audio pertama untuk sketsa yang kita buat. Okey. Kemudian kita save file ni. Okey, save as. Okey. Flash uh, Abrai biasa guna MP3 audio untuk animasi supaya dia lebih ringan. Kita bukan nak ambil audio yang ni sebenarnya. Kita nak audio yang master. Yang tu yang telah Abrai yang uh, minggu lalu uh, menggunakan uh, Adobe Premiere tu uh, kita guna yang original sound wave file so yang ni abang menggunakan aplikasi MP3 ok ok kita type uh, katalah satu ataupun kita type uh, audio satu lah ok audio satu uh, audio satu ni adalah um, sketsa pertama yang kita cut untuk masuk ke dalam flash ok so kita save uh, dia akan masuk dalam folder lah ok siap satu kemudian kita nak sambung balik yang tadi yang ni kena hati-hati eh, kena hati-hati uh, bila siap yang ni kita kena tutup balik tutup balik tak payah save tak apa kita no okey so yang masih tinggal tadi yang ni jangan usik mana-mana jangan jangan klik apa mana-mana lagi so kita delete saja delete saja dan dia akan terus ke next audio ah ha. boleh so kita drag lagi sampai berapa second so yang ni uh, audio kita ni sampai sini saja habislah maknanya 20 second uh, ha, boleh lah ambil uh, jangan lebih 50 ataupun 40 uh, macam itulah ok so kita uh, save ataupun kita ctrl C buka file baru ok buka file baru paste ctrl V uh, dan kita save balik uh, folder ni audio Taklah audio 2 Sambungan yang tadi Audio 2 ha. okay, Bila kita save Dia akan masuk ha, Macam dalam folder ni Aura dah buat ni ha, Satu, dua, tiga, empat, lima Maknanya uh, Dalam satu sketsa tu Ada lima Aura kat kat kat kat tu Menjadi lima ha, Jadi dalam flash nanti Kita akan import satu-satulah ha, Kalau kita import semua semua audio dia panjang tu dia akan jadi masalah sikit ha, dia akan berat kita punya uh, apa animasi yang kita buat tu nanti Okey. Okey, kemudian uh, apabila kita selesai um, cut audio-audio yang kita pilih untuk dijadikan sa uh, apa potongan-potongan dia tu. Uh, dia akan keluar macam ni lah dalam folder. Ni baru buat ada S1 S2 S3 yang kita potong ha, pendek-pendek ok audio ni kita akan import kepada uh, flash pertama Abang akan uh, masukkan dalam flash melalui uh, untuk proses uh, lip sync ataupun pergerakan mulut uh, jadi Ah, proses lip sync tu Abra dah bagi tahu yang uh, tutorial yang bulan lepas kalau tak silap uh, macam lah kita import audio tadi masuk ke lip sync okay, macam mana Okey, ini adalah uh, karakter yang ada dalam sketsa yang baru nak buat so kita tengok uh, audio yang kita import tadi Okey macam biasa Abra telah ajar yang bulan lepas tak silap untuk uh, buat apa lip sync ni pergi kepada file kita import to library so bila kita import dia akan uh, keluarlah folder untuk uh, audio tadi kita cari audio yang kita buat kat kat kat tadi dalam folder tu so kita import dia akan masuk dia akan keluar macam ni Okey, kalau kita tengok di sini so kita play jadi penyakit ni kak tak boleh nak royak penyakit corona virus ni kak okey um, bila kita play kita akan dengar suara uh, eh, Pok Abu okey Pok Abu so kita klik pada klik uh, eh, Pok Abu so kita import audio tadi masuk di bawah lip sim ataupun pergerakan mulut Pak Abu. Jadi penyakit negara kan, nak bayar penyakit corona. Ha, ni adalah proses lip sim lah. Kita import audio tadi. Okey. Ya, ya, ya, okay, bila dia masuk dalam uh, proses lip sim ni so kita kena habiskan lah uh, Uh, sinilah kalau dalam animasi uh, masa mengambil masa sikit uh, kita kena buat pergerakan mulut ikut audio yang kita import yang kita cut-cut tadi kita lah, siap uh, kita tengok kalau kita dengar audio tadi ada suara Said so klik pada Said import audio yang pertama tadi masuk dalam Said lah uh, tunggu gelombang Said di mana dia dia uh, bercakap dialog dia tu. Ha. So ha. Kita ikut audio. Di mana dengar suara Said, di situlah Said akan bercakap. Ha. Ha, begitulah seterusnya import satu-satulah ha, kemudian bila kita siap ha, kita save file kita tu lah so bila kita save file kita tu dia akan keluar uh, macam tadilah bro tunjuk tu folder-folder semua sekali tu ha. ok setakat itu saja untuk hari ini uh, tutorial bersama Beroy macam mana kita nak buat proses audio untuk animasi kita so jumpa lagi di next tutorial.